Hoy vamos a hablar de un país muy lindo, el Perú. Entonces yo estuve de vacaciones en el Perú y la verdad me parece un país muy encantador. La gente peruana, la verdad, fue la gente más amable que he conocido en todo el mundo, fue la del Perú. Ah, bueno, me gusta la gente, son muy amables. La comida me gusta, aunque es demasiado a veces comida del mar, no soy tan comida del mar. Ah, ¿Qué más puedo decir? Es súper hermoso Lima y obvio, tiene el Machu Picchu, un lugar muy mágico, Cusco. Es un país súper hermoso, lleno de historia, lo que me gusta. Ah, las mujeres peruanas son un poco criticadas por otros latinos, pero me parecieron muy lindas y súper románticas y súper amables. Entonces la verdad el Perú fue una experiencia muy, muy bacana. Y como dicen eh, los peruanos creo que es que monstruo, que monstruo, algo así que, que chévere el Perú. Bueno, ahora vamos a preguntar a los franceses qu'ils piensan de este hermoso pays du Pérou. D'accord. Est-ce que vous saurez si vous pouvez retrouver sur cette map le pays du Pérou euh, Très bien, donc c'est dans quel continent en fait euh, Amérique du Sud. Très bien, vous savez la, la capitale du Pérou Lima. Ah, vous êtes très forte. Est-ce que ça vous donnerait envie de voyager au Pérou un jour Oui. D'accord, qu'est-ce qui. ça vous évoque quoi en fait le Pérou si on vous dit Pérou directement Exotisme, euh, Amérique latine. D'accord, et vous sauriez dire euh, un endroit très touristique au Pérou euh Vous voyez des ruines qui sont en hauteur dans une montagne Ah oui, les. Machu Picchu. Très bien, mais Vous <laughs> savez quelle langue ils parlent au Pérou Espagnol. Vous sauriez dire quelques mots en espagnol Est-ce que c'est des vidéos des, des, Péruviens qui vont vous regarder sur Internet Oh là! <laughs> C'est déjà bien. D'accord. Et quelle danse vous pourriez dire qu'ils dansent beaucoup, vous pensez au Pérou Donc j'imagine que c'est pas du ballet comme en français. Mais... Je sais pas du tout. Non, ça veut dire rien, par exemple la salsa, etc. Non. non D'accord. Euh, si la salsa, oui, bien sûr. D'accord, oui. Euh, physiquement, vous pensez qu'ils sont comment les Péruviens Plutôt grands, plutôt petits Moyens et la peau, vous pensez que c'est plutôt blancs comme nous, plutôt un, petit peu bronzé, Et vous penseriez que c'est très chaleureux un péruvien en général ou pas trop En général, on dit que les gens du Sud, sont un peu plus chaleureux que le Nord, donc euh, pas. D'accord. Et une dernière question, vous pensez que c'est quel océan qui est à côté du Pérou Pacifique. Très bien. Bah, je vous remercie beaucoup, Et C'est euh, quoi le lien après pour la vidéo euh euh, Vous cherchez Mitch, espace N, espace français de Troyol, NIC, NICH, ELF, le L français, e s D'accord bah, Je vous remercie, au revoir. Une question vous voulait sur YouTube. C'est une question de culture générale un peu. Ouais. D'accord. Bah, qu'est-ce que vous saurez retrouver sur cette carte du monde, le pays du Pérou Le Pérou, alors... Euh... Approche ou... Ouais, ouais. Euh... J'ai un peu de mal. Non. si vous savez pas le truc, pas de problème. Est-ce que euh, qu'est-ce que vous pensez directement quand on vous parle du Pérou Ça vous fait penser à quoi directement <laughs> Pas trop grand chose Non. Est-ce que vous connaissez le Machu. Comment dire Machu Picchu C'est pas un volcan Non, non c'est pas un volcan, mais c'est un site euh, archéologique. Est-ce que euh, vous pensez qu'au Pérou il fait chaud ou plutôt froid là-bas Plutôt chaud. Plutôt chaud Ouais. D'accord. Est-ce que physiquement, vous pensez que c'est comment un péruvien Plutôt grand, taille moyenne, petit, plutôt bronzé, plutôt blanc, noir Je dirais moyen et bronzé. Moyen bronzé Et vous savez quelle langue il parle au Pérou Pas du tout Espagnol ou portugais, par exemple Portugais. Non, c'est espagnol. espagnol. Vous pensez que c'est à côté de quel océan, le Pérou euh? Ah, si, je sais pas si tu es déjà, donc... Euh... C'est en Amérique latine, en fait, en Amérique du Sud. À côté, je sais pas si vous avez euh, la Colombie, l'Équateur... Oui, si, oui. D'accord. Si vous devriez voyager au Pérou, vous serez plutôt contente ou ça ne vous donne pas trop envie, l'Amérique latine, en général Si, l'Amérique latine, si... Euh. D'accord, ça vous donne envie. Est-ce que vous sauriez dire quelques mots en espagnol euh? Non. D'accord, bah, je vous remercie beaucoup, alors. Merci. On pas quelques questions pour une vidéo sur YouTube. Vous aurez le temps de répondre à quelques questions pour une vidéo sur YouTube. D'accord Ok. Est-ce que vous pouvez me situer sur cette carte du monde le pays du Pérou euh, Pérou, alors c'est... C'est le Bon, ne pas, pas. Ah oui. Très bien. Est-ce que vous sauriez dire sur, quel continent, donc le Pérou, plus ou moins euh, L'Amérique du Sud. Ouais, la capitale, vous la connaissez Non D'accord, si je vous dis Pérou, ça vous passe à quoi directement euh... Machu Picchu. Très bien, le Machu Picchu. Donc c'était quelle civilisation qui était avant les Espagnols, sur savez dire Les Mayas. Euh, presque, ça commence par un. Euh, les un. cas. Les Incas. Oui. si on vous parle du climat, vous penserez que le, climat, au comment est le climat au Pérou plus ou moins Tropical, tropical chaud, tropical froid euh, Chaud. Chaud, très bien. niveau danse, qui se danse beaucoup là-bas, qu'est-ce qui se danse très beaucoup, vous penserez là-bas Non ça vous dit rien les danses latinas ou les, la salsa, etc. Non Ça, D'accord. Euh, dire quel est l'océan qui est proche du Pérou, plus ou moins euh, Non, jamais. Euh, ben, je vous dis soit l'Atlantique, soit le Pacifique. Non, pas ah Est-ce que vous penserez que les Péruviens sont très chaleureux ou plutôt un peu froids comme nous les Français chaleureux vous pensez D'accord. Et quelle langue vous pensez qu'ils parlent au Pérou ah, vous l'avez dit au début Espagnol. Espagnol. Vous savez dire quelques mots en espagnol pour la vie non, c'est Ok. D'accord, bah, je vous remercie beaucoup alors, monsieur. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Oui. quel sujet Sur le Pérou. Le Pérou ah, non. Ah, ça vient, c'est une petite question, ça vous dit bah, Allez-y, Alors, est-ce que vous pouvez me dire premièrement où est le Pérou sur cette carte du monde Très bien. Euh, Sauriez-vous me dire la capitale, plus ou moins, du Pérou euh, En Bolivie, non, non, désolé. Non, Lima. Lima, oui. Euh, vous sauriez quel est l'océan qui touche le Pérou euh, Je dirais... Pacifique. L'océan Pacifique, très bien, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous connaissez du Pérou Si je vous parle du Pérou directement, vous pensez à quoi euh, À quoi je pense Je pense au... bonnet péruvien. Le bonnet péruvien ouais. D'accord. Et un lieu touristique qui est au Pérou, qui est très connu, euh, là où il y avait, bien sûr, ça ne dit pas quelque chose de... Euh, si, j'imagine là où il y a les temples mayas. Euh, oui, mais il y a un endroit plus connu qui s'appelle le Machu... Machu Picchu. Ah si, d'accord, si, si, ça me parle. D'accord, donc la civilisation, vous pensez qui était au, Pérou avant les Espagnols, c'était laquelle, vous pensez Avant les Espagnols Ouais. Euh... Je sais pas du tout. Les Incas. Les, Incas, d'accord, ok. D'accord. Une question. Physiquement, vous pensez qu'ils sont comment les Péruviens Plutôt petits, plutôt grands, plutôt moyens Petits. Petits Bronzés, blancs, noirs Petits, bronzés et bien grands. D'accord. Euh, si vous devriez voyager au Pérou, vous serez plutôt content Oui, bien sûr. Très content D'accord. niveau climat au Pérou, vous imaginez que c'est comment Chaud, froid, humide euh, Plutôt humide. Pas forcément chaud. Ou alors selon peut-être, j'imagine, euh, au nord ou au sud du Pérou, il va être différent. D'accord. Euh, est-ce que vous pensez qu'en général, les Péruviens, c'est plutôt chaleureux, agréable ou froid Non, je pense que ça doit être un peu chaleureux. Vous pensez qu'ils sont très chaleureux D'accord. Et vous connaissiez aucune personne péruvienne connue dans le monde ah, c'est une bonne question. Euh, dans le... Non, comme ça, D'accord. Bon, bah, je vous remercie beaucoup, alors. Merci. Merci, Bonne journée à vous. Au revoir.